lain ngawungkulken di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ia teh mutiara ji mutiara anu ditk-temk di sisi jalan sanajan lobat tukang cincin hating lain mutiara semua ayam mutiara mutiara di wadah banget misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakan mutiara banget potongan banget paling hebat ya banget Sulaiman Kurdi nyana nelelembang na lempang nusugi kan lain gitu Ayo <laughs> beda lempang nusugi mah tenang gak ada ini ya mah rusuh aku masih caplin ah, tegap nusugi mah lembang nanti lah berurusan kos gitu hijau kadegu wah ya sugi ya beda beda liriknya beda lembang tenang tidak terterkan kos gitu nanyakan tapi la <laughs> muti urang lamunsholawatnganggap mutiara macanasambarang macanasembarangan tapi langun-urang nganggap mutiara Masya Allah mandila urang lantaran tas pemajikannya pasti mandilah le baca shalawat berarti sama maca shalawat khusus bandi terus orang wuh salatlawat mutiara orang tenanggap bahwa sholawat mutiara kurangsembarangan tapi namunun sembarangan mutiara Hal <coughs> bawaliullah salalawat dia bisa nyaba alam malakut lowaliul sholawat bisa naon gitugara diberre elmu ladumi lubang waliwali Allah anggapansholawat mutiar lemanggapsholawat mutiara orang api lain baik tapi lamun orang macasholawat nganggap y istimewa mutiara kesambarangan jelemah boga salalawat kesambarangan jelemah bisa maca shalawat kesembarrangan jelemah maca salalawat diberre maah lamunanggapsholawat mutiara Allah susah Allah susah Aisyah baca naon salawat kan gitu amat Allah udah ngomong teranggap jangan teranggap oh naon ah? <laughs> oh naon sebab teranggap ngalamin menganggap mutiara makan masya Allah alhamdulillah hmm, bisa sebelas ya luar biasa Allah ningalikan memperhatikan jengah dengekin solawat. efek sam gap mutiara sebab gua lagi os ningali meca salatanggap mutiarap muti kurang wirdan nongarangerzianggap mutiaralayan kurang boga wirid di guru ayat sayat 2 ayat tapi Tenanggap mutiara Wow kamu mau Wahyu anggap i mutiara Wah ya Allah kurang api macana mual kebel kar nah kurang baca sholawat di jeroburan belajar dari khusu anggap sholawat il mutiara ulang nganggap sepelekhasholawat namunrang anggap sepele asal maca baik mal tapi kurang dianggap mutiara Masya Allah hari kurang ya Allah diberrea yang maca diberre ku Allah lain Abdimis lain Abdi nu Gusti ya Allah diber karomah Gusti diberre karomah teh hart kemuliaan bisa maca bisa kupatmah <coughs> kurang neangan karomat ya lain kudu bisa hiber ya kurang millian Karomah Thailand lain kudu jelemah bisa ngapu lain bisa filmm lain Karmahu paling hebat diri rang di bereda salat Karmah ketiga orangang salat ya Allah yasti hmm, Gusti salat Abi dire kuat batturgara gaget kuat Abdi Badi bere kuat berarti Abdi just di bere Karmahwali suka jugawali ke maneh bercerita penghormatan ti Gusti Allah udang diberre kuat salat diberre kuat naik kurang diber darah ngaji Allah Katangga orang nu gagah nu gendut anu gembol dari ngaji u anu dahar heset tapi ngaji gara-gararah hehar dari ngaji Karmah Allah ngaji diuk lamun lainmboga kemulia ti Gu Allahat nah hayangnyahu Kakaomah kurang di beredaek ibadaheta Kar rumah Karmah paling rendah paling gampang paling dietak adalah kurang di beredaek ibadaheta Kar saya nya Karmah mataeta kos hajuwali-wali eh, kealamantwali naon <laughs> jadi ributungaribu <laughs> salat salatpoko ibadah adalah Karmah paling rendah <coughs> tinggal diperbaiki salat orang diperbaiki ngaji orang diperbaiki mungkin karsa aya perbedaankadar panlinyeli isuk tanggal hijirajab menurut falaot Islam mu isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan isuk mangga nyanggakeun ieu mah kula berdasarkan sulam munire isuk mulai isuk kurang puasa 27 mun kuat leuwih leuwih bagus asa sebulan kurang sakumaha tadi nak kurang mudah-mudahan orang gabehan diberi kuat diberi daek diberi ikhlas supaya puasa orang sholawatura ibadah ibadah mulaiif bisa kungkap Panggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan kesalamatan urang lebihkan ke surga Allah subhanahu Wa ta'ala